En mi casa, como bien saben los que me conocen, utilizamos la bicicleta todos los días y para todos. Y en estos tiempos de coronavirus, pues lo seguimos haciendo pues, extremando las precauciones. Utilizamos guantes, mascarilla, eh, eh, gel desinfectante con el que desinfectamos los puños, los propios guantes, los que tocamos. Eh, y bueno, pues tratamos de salir lo imprescindible. vamos al trabajo o a la farmacia o a las compras necesarias y a ser posible para varios días. Si para la crisis climática eh, ya era una opción responsable y cívica, en la crisis sanitaria también utiliza la bicicleta.